Astăzi vreau să-ți improvizez despre a săpa. În dex sunt foarte multe sensuri și eu l-am luat pe ăsta. A face o adâncitură în pământ. Mi-am adus aminte de vorba românească să nu sapi uh, groapa altuia pentru că s-ar putea să pici în ea. Și uh, legat de, de a săpa este și Uh, un video de la John Maxwell care m-a inspirat foarte mult și care spune că pentru a ajunge la o comoară trebuie să sapi mult pentru ea și se poate să te și murdărești, să uh, întâlnești și foarte multe obstacole, dar apoi când întâlnești comoara ești foarte fericit. Și am făcut eu așa un mix de inspirații și m-am gândit că de fapt eu ce fac este să sap după comoara mea toată viața și să nu mă îngrijesc de groapa altuia, ci să mă îngrijesc de a mea. Tu ce părere ai? Ceau!